思想需要时间，生活不需要时间。我们无法在当下这个片刻思考。在当下这个片刻，如果我们想要存在，我们将必须停止思考，因为思考基本上是顾虑到现在或未来。在现在，我们能够想什么呢？在我们想的那个片刻。 它就变成了过去。举例，一朵花在那里，你说这是一朵漂亮的花，这个说已经不是现在了，它已经变成了过去。当我们在思考里面抓住某样东西，它就变成了过去。我们可以跟那朵花在一起，但是我们无法思考它，思考。 需要时间，以另一种方式来讲，思考就是时间。如果我们不思考，就没有时间。那就是为什么在静心当中，我们会感觉到一种无时间性；那就是为什么在爱当中，我们会感到一种无时间性。爱并不是思想，它是思想的停止。